ピルミン地球生まれ地球育ちの異星人イーバメテオライトです異星人の三大欲求睡眠欲食欲承認欲求を大切に生きてるみんな私を承認してしてしてしてしてしてウイルスはついてないから YouTube も登録して Twitter もフォロー してノートも読んでなんかいろいろ通知もつけてつけてつけてまああの通知つけたらさあの今あの、ちょっとちっちゃい動画とかも上げてるけど、活動はね、動画そう中心にやっていく感じです。まあ、発信したいことに合わせてね、媒体変えていくから、ツイッターを必ずフォローして、して 動画内容はね、私が作りてやりてってことをね、主にやっていこうと思ってる。うん、なんかた、みんなと楽しいとか、嬉しいとか、あの、プラスの感情をね、共有していきたいなって思ってるけども、どうどうしない私と一緒に、楽しい感情。 共有していこう。はい、今のところは安全な拾い食いをしたいです。終わり